Mountains versus adjacent. Nossa! Só pode te perceber. Uma tetagem? Matei não. Matei, matei seu vídeo. Bora, bora. Can I need a shower?